kesämökki on aikakone. Nämä paikat niin todistaa, että maailmassa mikään ei muutu. Sama koskee tietysti myös paskalla käymistä ulkohuussissa. Sekään ei muutu. Ja siellä korostuu, kun täällä on hirveästi kaikkia niin kuin lehtiä vuosikymmenien takaa, mikä on ihan mahtavaa, kun <clears throat> tänne tekee mieli tulla, vaikka jos kauhean hätäkään ihan vaan lukee näitä lehtiä. Äh, esimerkiksi tää seura vuodelta 80 Armia Dani. Rohkea armi yksin maailmalle. Näitä herkkuja täällä tekee mieli vaan niin kuin lukee. Euroviisut. Tylsyyden tylsyydet, vaiko ei? Huilumies on menossa haakiin. Eli ihan sama meininki kuin nykyisinkin. Ja sitten tässä seurassa niin kiinnittää ehkä huomioon se, että tämä tuntuu vähän niinku seiska nykyisin. Esimerkiksi tässä. Kattokaa seura on lahjoittanut ö, äh, Oulun kärpille paitoja ja sit kuvataan poikia niin kuin aika vähispokeissa saunassa. Mitäs muuta täällä on? Mutta tää on kyllä, tää on mun suosikki aina kun mä tuun vessaan. Mä oon lukenut tän jutun niin kuin monesti. Kuka tossa on? Tuntematon counter Jetsetin surujuhlassa. Maailmalla on tapahtunut ikäviä, nimittäin toi äh, Studio 54 disko Nykissä on äm, mennyt kiinni ne on jäänyt kiinni siitä, että se on vähän liian vahvoi äh, huumeet myynnissä. Anteeksi, tässä sanotaan alkoholi, Mutta näissä kuvissa on Anne Pohtamo. Siis tiesittekö te, että Anne Pohtamo on ollut Studio 54 pailaamassa, voi ei tää lehti hajoa jo. Siis Anne Pohtamo, siis sehän on joku niinku raamattu mamma nykyisin. Täällä se niinku pailaa. Täällä käy Bianca Jacker, Sylvester Stallone, Liza Minelli ja Suomen Anne Pohtamo. Mutta valitettavastihan asia on niin, että täällä on myös ikäviä uutisia täällä seurassa. Tuliko pakolaisleireistä ikuisia? Uusi nälkäisten vyöry tulossa. Tää kuulostaa pelottavan tutulta. Ihan perseestä.